السلام عليكم اخوان اليوم عندنا شرح آه، كيفية مشاهدة قنوات ايرثمينج وهي القنوات المشفرة قنوات آه، مشاهدة آه، قنوات رياضية والافلام وغيرها اولا نقوم بالذهاب الى هذا الرابط انتظر هنا الحين اتمام بعد خمس ثواني ثم نضغط سكايب اد ونضغط هنا للتحميل بما انه تحملت البرنامج فيظهر هذا الشكل نقوم باستخراج الملف بعد فتح الضغط نضغط آه، هنا ادخل ثم هنا ونفتح اي قناة موجودة مثل ما تلاحظون مثلا هذه القناة تدعمون مثلا انتظر قليلا الحين ظهور القناة بعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا هذه قناة دبي سبورت من هنا لتغيير القناة نضغط هنا نختار قناة ثانية ها هي القناة الثانية وعنها هاي جميعها قنوات مشفرة نضغط هنا ثم هنا قناة ثانية وهي قناة الأخرى مثل ما تلاحظون طبعا شباب ينتهي درسنا لهذا اليوم ولا تنسوا زيارتنا على آه، قناتي على اليوتيوب والضغط على سبسكرايب أو مشاركة آه، أو اشتراك ومشاركة الفيديو وأيضا هنا لا تنسوا زيارتنا على مدونة محترفي المعلومات تجد كل ما هو جديد وإلى <clears throat> هنا ينتهي الدرس آه، أعود إليكم إن شاء الله في دروس آه، جديدة وحصرية إن شاء الله